Se siente un flujo, así es, esa es la palabra, es el fluir de todo, de las ideas. O es como un pensamiento ordenado, porque todo el tiempo estás pensando qué estás haciendo, en qué momento, qué vas a hacer ahora, eh, en qué, en qué espacio estás, en qué punto, en qué tiempo. pues cuando estás en medio del fuego es una sensación de adrenalina increíble. ¿eh? Sí, sientes que sientes que puedes hacer todo, nada más escuchas el fuego alrededor de ti, es, como música el fuego alrededor de ti. De repente ya no sabes qué, qué pasó, ¿no? <laughs> Haces tantas cosas y pues te llena de emoción, te llenas de adrenalina, te, sientes el calor y muchas veces cuando estás pensando en algo es cuando te interrumpes tú mismo y cortas el flujo del juego. empecé a juntarme más en, el Zócalo, a salir ahí y empecé a conocer gente que venía de viaje, de rol, y de ahí traían eh, así malabares raros y cosas que no había visto, ¿no? Lo que me llamó la atención fue hace dos años en la convención de circo que ocurrió en Ceú, en marzo creo fue, y ahí fue cuando vi como el circo sí no era solo malabarear. variar eh, o sea, que sí es algo este, que, trasciende y que llega a algo muy grande. Entonces, pues, órale, yo quiero hacer eso. Pues al principio era autodidacta, ¿no? Así, eh, cosas en internet, ver videos en YouTube y ver a la gente hacerlo en la calle. Pero a partir de la convención que se hizo hace dos años en Ciudad Universitaria, empecé a conocer mucha gente que ya lo hacía más, de más tiempo y empecé a, juntarme con ellos y a practicar con ellos y pues aprendes más rápido viendo las cosas en, en vivo. Tiempo de entrenamiento diario como 4 horas mínimo. Luego estamos aquí en el parque desde las 12, 12, 11 de la mañana y nos vamos hasta las 9, 10 de la noche. Empezamos a crear un, hace año, un, año y cachito, un grupo que se llama Flow Fabricar y nuestra idea no es solo trabajar de esto sino, y vivir de esto, sino viajar con ellos, llevar un mensaje a la gente y queremos que la gente conozca lo que se llaman Flow Arts, las artes del flujo, es la comunicación de, del cuerpo con, con todo, ¿no? Con, el instrumento que estás usando. Estás usando una si estás usando un staff. Es comunicarte con, el instrumento, comunicarte con el fuego y, fluir con ellos. Dejarse llevar por el movimiento y por el instrumento sin estorbar, el, sin golpearte ¿no? con él, sino como fluir, fluir con él. Un movimiento no puede ser seccionado, un, movimiento tiene que ser fluido. El 1, 2, 3 no existe, existe un, un, un impulso, ¿no? la energía del universo, eh, volver la parte de movimientos, volverla la este, expresión, volverla figuras con tu cuerpo y, el objeto que estés manipulando, eso es lo que es un flow art. Sí, es un juego también juego y también es como una meditación. Te relaja, es como cuando de repente estás en tu casa y te sientes bien y empiezas a cantar una canción o no sé, o cuando te estás bañando, llegas a un estado en el que te relajas y ya empiezas a como a fluir diferente. si lleva cierta fuerza, si lleva cierto, pues, cierto espíritu, ¿no? cierta fe, cierto nivel de energía no sé, el ímpetu que tú le pusiste en aprender, en sacar ese truco? Muchos de los movimientos que, hay, por ejemplo, en la POI son este son figuras que tienen que ver con, la energía del universo y cosas así, entonces te lleva al lado espiritual, ¿no? Y cuando estás en, medio del fuego es entrar en un trance, ¿no? Así como las tribus originales que empezaron con la Poi, que fue, fueron los maori, lo hacían por una, una, cuestión espiritual para ellos, pues yo creo que inconscientemente te lleva a algo, ¿no? aunque tú no lo hagas consciente. Esto de estar en el, arte circense es como muy, muy de comunidad, muy, muy social es muy hippie, <laughs> realmente la vida de cualquier artista circense es muy hippie, ¿no? Es viajar mucho, estarte quedando en donde caiga, o sea, las convenciones de circo es ir a acampar con mucha banda que nada más sabe lo básico y también nada más llega como a experimentar. Es una vida muy, muy padre, muy de viaje, muy, muy mochilera, como le dicen algunos. prefiero crear algo y hacer una aportación, no sé, una compañía o, un número, o yo qué sé, ¿no? Una escuela tal vez donde se, imparten las, las artes del flujo o donde se imparta todo esto, ¿no? Y pues sí, lo que busco es una estabilidad también. Sé que no siempre voy a tener la fortaleza para levantarme todo a, las 8 de ayer al semáforo y, ni la misma habilidad ni nada de eso, ¿no? O sea, en realidad lo que tengo que buscar es crear algo para buscar una estabilidad, para una, asegurar un futuro en realidad uno no hace no hace esto para generar dinero. Diría Westpiden, yo no malabareo para hacer dinero, yo hago dinero para seguir malabareando. Pues más bien me escogió a mí esto, ¿no? Así llegó a mí y es otra vida que yo hice eh, eh, dejando atrás lo que me habían dado desde niño. O sea, algunas cosas que no me sirvieron las cambié por las que ahora soy.